Te po ba tout bazo loba que non oyo ya mikolo eza penza ya gwa eza normal te. Non non non mais tu vois djoka omoni que liboso tango to cartonaki na mbuji mayi on avait cru que parce que je suis je sors de là je suis kasaïen que ça sera et après kikwiti jure goma kisangani partout jure là bas Euh, c'est par rapport à la musique que je fais. Je fais la bonne musique. Donc musique nanga eza bien, batu basepelaka nango et talaka batu nanga pe baza bien. Ouais. Alors, alors, ici, ici on vit esengo merci mutuale nani esengo mutuale aloba nde mutuale asoki chapan na nzoto pale namoni kaka bengo yaka nga kuna kaiti makambo na biso moko tobimisaka bamilio moko eleka nakoma oyo nga kuna ebe na nga te opeka bimiti immense pena ya joa po esengo bani ya bino bazali na kulwa eh, ba kulwa pe bazali partout na ya mamila papa ya mamila hmm. patron na meli champagne pour na faire et la sopi na nzoto na nga fere dynastie esimbi deja esimbaka mpe makambo ekende succès yango wana mokako merci beaucoup tola tokomi ya biso na suka tomoni eseroni